бишкекте салык процедураларын санариптештирүү процесси талкууланды жаркынбек касымбеков саламаттык сактоо министринин орун басарлыгынан бошотулду кыргызстан жана тажикистан чек арадагы он жети бүтүн ондон алтымыш алты чакырым аралыкты тактады улуттук банк кыргызстандын валюта рыногуна элүү тогуз жарым миллион доллар сатты экономика жана коммерция министрлигинде коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл арал күнүнө карата тегерек стол өттү маалыматка ылайык иш чарага президентке караштуу антикоррупциялык ишкерлик кеңештин башкы катчысынын орун басары санта садыкова мамлекеттик органдарынын жана бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык аймактык башкармалыктарынын өкүлдөрү катышты соңунда министрдин кеңешчиси каныбек ганиев катышуучуларга бул иш чарага катышкандыктар үчүн ыраазычылык билдирип коррупцияга каршы чараларды ийгиликтүү ишке ашыруу коррупцияга каршы жарандык коомдун институттарын колдоосуз мүмкүн эместигин алар алардын ишмердүүлүгүн мындан ары өркүндөтүүнү талап кылаарын баса белгиледи жаркынбек касымбеков саламаттык сактоо министринин орун басарлыгына бошотулду ал кызматтан кетишинин себебин ачыктаган жок жана өлкө жетекчилигинин чечим талкууланбай тургандыгын айтты эске сала кетсек жаркынбек касымбеков министрдин орун басары болуп эки миң жыйырма экинчи жылдын июнунда дайындалган ошондой эле буга чейин алымкадыр бейшеналиевдин ордуна саламаттык сактоо министринин милдетин убактылуу аткаруу жаркынбек касымбековго жүктөлгөн тараптар жетишилген макулдашууга ылайык эки миң жыйырма экинчи жылдын биринчи декабрынан алтынчы декабрына чейин баткен шаарында кыргыз тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркация боюнча кыргызстандын жана тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топторунун жолугушуусу болуп өттү маалыматка ылайык жолугушуунун жүрүшүндө тараптар кыргыз тажик чек арасындагы он жети бүтүн ондон алтымыш алты чакырым тилкени тактоо боюнча макулдашкан ошондой эле аталган багытта ишти улантуу максатында эки миң жыйырма үчүнчү жылга жолугушуулардын графиги макулдашылды кечээ алтынчы декабрда улуттук банкка валюта рыногуна элүү тогуз бүтүн ондон беш миллион акш доллары сатты маалыматка ылайык улуттук банк жыл башынан бери валюта рыногуна жети жолу интервенция менен чыгып акыркыны кошкондо жалпы үч жүз отуз бир бүтүн ондон беш миллион доллар сатты анын ичинен алтымыш алты миллион алты жүз элүү миң доллары накталай калган сумма накталай эмес сатылган буга чейинки интервенция он алтынчы ноябрьда болгон анда элүү беш бүтүн ондон эки миллион доллар сатылган ошондой эле улуттук банк жыл башынан бери жалпы жүз токсон миллион жети жүз кырк миң доллар сатып алған